sa lamesa. Nasa? Sabi ko kung kanina ah, para may darating man, hindi sabay-sabay. Ah! Ah! Hindi na ako yellow. Tingnan mo kami yellow na ko. suruh mo urusan yan. Sunog ang ulo sunog Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday na, JB! Picture muna tayo, JB! Picture muna tayo. Picture ano na sila. Magkano na lang nila ko yan? Okay, one, two, three. Isa pa, one, two, three. Kaya ko po. Kaya ko po. Ay, isa pa. One, two, three. Isa pa. Dapat turo niya may birthday! Wala na ako ni Okay. Thank you po. Oops. Bago siya po ito. Dalawa na siya po. Oy, balik mo sa akin yun. sa grotto. Akin na yun. Alay sa grotto yun.

daming nagugutom na ako. Wala kayong marami. Ayun, sabay na tayo. Hindi ako mo. Hindi ako mo. Mami, pasok po. Ay, Rajan, kapasok ka. Nagkakaw tayo ba? Oh, dito ano. Dito pa na ano. Sobrang pala ito. Oh, mali. Wala ko na

Kaya nasa mukha ko na yan. May birthday planner eh. birthday ko ngayon. oh, ba ikaw wala din so? Siyempre ako pogi. Dahil tabi tayo, pero tulog tayo pogi. <laughs> Parang mukhang cartel. Parang mukhang cartel. Kaya dalawa ni Harvey. Dahil sa baba ko, malaking tao. Oh, si Vince. Action natin, sa picture. Sinono po? Bakit naman cheers? Sino naglipat ng mga dyan? Ay, hindi! Okay na. Okay na. Ikaw na guys, welcome to our vlog. Ito ko eh, ako sa bahay. birthday niya. naman pwede sa buong hindi ko masasabot na. Oh, si Coach. Ay, si, si, si, si. Nag-order lang, truth. Magawa utak ko. Okay, lalagyan na si Chris kasi ano. Dali ah, Labot tugtog. Ayaw ko O, sige, din. Wala, nakatayo lang ako eh. Ay, eh. Ano ba, may puno dapat? Hindi. Nakatayo ako. Ako rin ito. First mo pa naman eh. Okay na daw. Anong dare nyo? Tatlo na siya letters. Wow, gagi. Ay, hindi. Ever lang. Tos to. Tos na to. Kaya may lagado. Tagal, 5 seconds ang pay. Nakakati mo yung bote. Hindi ko yan ito yung bote. Ayoko. Buha ka lechon. Ano? Ang, ang tayo, may dumang na ang dito. Ikaw na ano ba? alam ko magano ka. Ano kasi may sinasabi ko, man. Ano ko pa sasabihin? Gawin niya. Gawin niya. Tawag ko eh. Ay, gawin. Yung verse na pala. Kasi, sa akin. Saan ko naman naman Sa swimming po daw ah, ka rin. Huwag ka tapos yung mag-swimming. So, nakamaisip sa iyo. Kuroda, tapos na rin. Be the family, cause it's the சரி